А, ребят, перед началом ролика, кто хочет зарабатывать и инвестировать с Тиньков, ссылка в описании, вот мой брокерский счет. Да, ребят, это мой брокерский счет, кто хочет также а и лучше, ссылка в описании. При заказе этой карты будет бонус. А, всем привет, ребят. А, <laughs> давно не было роликов, да, на канале, кстати. Давно не было роликов, по 4 месяца, можно сказать. Пока вот готовлю овсяночку, да, овсяночку готовую. Ну, в общем, да, уж вы, чтобы вы видели, вот, овсяночки, даже вы не думали, что дошираки такие. Опа, и камера упала, ебаный в рот. А, а, ничего страшного. А это не страшно, да, ребят? Камера пишет. Самое главное пишет, да? Это самое главное пишет, ребят, камера, извините. Вот. Сегодня ролик будет о том, ну, по названию вы поняли, да, наверное, уже, то, что Если люди, да, в залах, ну, в тренажерах, да, понятно, не в коленах, <laughs> которые страдают полное откровение, откровение, откровенно говоря, ну, херней, да, мягко говоря, долбоящеристики, тоже мягко говоря сказано, потому что они просто делают какую-то дичь, ребят, ну, какую-то дичь делают, да, ребят. Вот, они берут вот одного видео, допустим, да, а, ну, не сегодня, <laughs> на, на днях на тренировке, да, то есть, видео, которое там делает, ну, видно то, что он дрищ, да, ну, гантели для него это очень тяжело, пиздец тяжело для этого, для этого человека гантель, да, он стреляет херню, а гантели были по 20 килограмм, да, а он берет, да, ну, как бы, вот так херачит, такой херачит, гантели уходит назад, блядь, по 360 градусов, да, под 180, и вот так, да, все работает, а битов с не работает, да, вот, ребят, не надо так делать, у вас <laughs> нихуя не вырастет, кроме Да, вот. Вот пока вся ночь хава, да, ребят, вот. А, кроме грыжи у вас ничего не вырастет больше. Делайте все правильно, тренируйтесь правильно, самое главное. И с техникой, да, подконтрольно. Ну и питайтесь правильно, естественно, овсяночкой, и более-менее правильно питайтесь, или правильно, если у вас есть такая возможность, если у всех такая, да. Вот, тебя. Еще ролик хочу, да, сделать, ну, один отдельно, допустим, про, ну, добавку, да, вот такую вот добавку. Про вот такую добавку хочу сделать ролик, но это все будет потом, да все будет потом. А, да, ребят, подпишитесь на вот мой вот этот инстаграм. Подпишитесь, там мой новый инстаграм, там я буду публиковать, ну, нормальные посты, то есть все будет новое, то есть я буду продвигать инстаграм. В общем, подпишитесь на инстаграм вот этот мой. И ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Подпишитесь. А, вот так, да, ребят. Вот такой сегодня ролик короткий, да, информативный, так мне давно не было активности. А, ребят, также да, хочу вам сказать, что я инвестирую в Тинькофф Инвестиции. Ребята, овсянка, овсяная вот. каша спортивная. Вы, вы увидели мои Тинькофф а Инвестиции, а, если вот вы так. хотите также зарабатывать, как а, я, с вот Тинькофф ну, и инвестировать на, на Тинькофф, ссылка если в описании, при заказе карты ну, по моей ссылке будет бонус, подпишись ну, делайте с другими разгибания ног, да, допустим, со штанга приседайте, допустим, или жим-лежь делайте. К вам подошли, если заняты, допустим, если не надо, ну, говорите, по нет, ну, типа, иди нахуй, да, типа. А не, не надо там говорить, иди нахуй, я делаю, да, не надо. Скажите, да, без проблем, давай вместе, там, блины снимите, оденьте, да, то есть, туда так будете делать, так скажем, по очереди. Ведите себя нормально, в тренажерзалах не надо вести себя как черт, да, а, и давно не было <laughs> роликов на канале, ребят. Ведите себя нормально и чтобы было все нормально у вас делайте все правильно. И если, если, ты, если, ну, если ты такой занимаешься, ты такой херней да, вот, ну, дрочишься, так скажем, дрочу делаешь, что успокойся и ничего тебе этого не даст, кроме того, то, что грыжу и прочих других болезней, ну, так скажем, да, болячек. Вот так, ребят. Подпишись на канал, если не подписан. Ставь лайк этому видео, под комментарий ну, и в таком далее, в таком духе ролики у меня будут именно такого характера, как тебе, то есть монтажа будет минимум, потому что когда монтируешь, ну, качество портится, да, то есть у меня, когда с телефона это все делаешь, абсолютно, на тот, такой телефон, только у меня портится качество. Вот, ребят. А, так что подпишись на канал мой о заработке, тоже ссылка будет в описании, там я а, показываю об, инвести- об, инвести- ну, об инвестициях. А <laughs> <laughs> И вот, скрин а, да, ребят, вот скрин вы увидели. Это мой скрин моих инвестиций. Да, немного, но все равно, ребят. Так что, ребят, ссылка в описании. Инстаграм его, ссылка в описании. Всем спасибо. Всем пока.